在这次的分享之中呢，我要把木卫三星门介绍给大家。木卫三呢是木星最大的卫星，而木卫三星门则是太阳系中最重要的战略位置。木卫三星门是太阳系通往银河中央太阳最强的能量通道。天狼星则位于太阳系和银河中央太阳的中间位置。天狼星。 可以把来自银河中央太阳的能量降频到太阳系内可以吸收的程度。在木卫三的地底下呢，则有一个来自银河联盟的超大型基地，它的功能呢是一个中央指挥平台，协助所有的正面智慧种族进行太阳系，尤其是地球的解放任务。这个基地也是木星指挥部的总部所在。木星指挥部的成员在这里调控。 通往银河中央太阳的门户，这个基地的位置呢，则临近伽利略区的中间地带。木卫三星门是圣光在太阳系，包括地球中的首要指标。如果不是木卫三门户维持着运作，在一九九六年执政官入侵的时候，人类根本无法幸存，而是早已经灭绝了。星际政治的各种事件。 对地球地缘政治的影响，远远超过了大多数人的理解。执政官们也会巧妙地去利用那些对宇宙抱持浓厚兴趣的人，给他们贴上疯子的标签。这样一来，执政官就可以保证地球上的人类不会发现地球上所有各种问题的真正原因所在。大家呢，可以参考这两篇。 从星际政治的角度看待地球世界的精彩摘要。木卫三门户也是太阳系中最强的圣光来源，大家可以在冥想的时候有意识的跟木卫三门户进行连接。随着貌似行动的展开呢，木卫三星门的活动也会大幅增加。木卫三星门也是事件期间主要的能量传输点，它呢。 负责传输来自银河中央太阳的能量。事件之后，无法或者是不愿接受圣光的阴谋集团成员会被送到木卫三地下基地的分类设施进行筛选，然后他们很多人会被送往银河中央太阳进行分解。木卫三星门也正在净化电浆袭击漩涡的玄线，这些玄线一度呢可以从地球。 往外延伸到太阳系之外的本地泡泡，我们的太阳系呢也正在进入银河系的高能量星区，这里的能量会引发更加剧烈的改变，而且时间也会比科学家们愿意承认的时间表来得更加紧凑。也有科学证据表明，欧特云内部有着不寻常的活动，而且天文学家也侦测到了从球形中继站。 自2001年开始发出的无线电讯号。